Salut Bon, apparemment, vous voulez la suite de la map. Ouais, fais-la, s'il te plaît, elle est cool en plus. Vous en êtes vraiment sûr Parce que la map, elle est incomplète et complètement buggée. On s'en fout, on la veut. Ok, très bien. Puisque la vidéo de la première partie a atteint le nombre de likes que j'avais fixé, faisons comme promis la seconde partie de la map Untitled. C'est parti pourquoi il y a des leviers Hein Ouais, bref. Je sais pas ce On est bloqué dans la salle, il faut ouvrir cette porte. Ah, je sais Ça sert à ça, les leviers. Enfin, <laughs> les leviers, pardon. <laughs> ça sert à ça, les maps. Le premier, down, baissé. Le deuxième, down, baissé. Le troisième, bon, le met basique, c'est baissé. Le quatrième, baissé. Le cinquième, ouvert. Le sixième, bah, baissé. Et le septième, en bas. Et rien ne se passe Super Il manque des papiers Genre il me manque... Attendez, on a combien de leviers 7 Il manque le troisième Ah ben... Voilà. <laughs> J'ai pas besoin de chercher le papier en fait. Parce que ça sert à rien. J'ai juste à tester le levier, allumé descendu. Et puis voilà, c'est tout. Ouvert ou fermé. Mais... <laughs> Arg! I didn't know I was going to make it that scary. fin Capi <laughs> Jungle Oasis. Oh, il m'envoie vers un oasis de jungle. Happy Polar Bear. Aïe, ils sont, ils sont vraiment, ils sont vraiment sympas, t'es sûr Cake souffler. <laughs> le gars, il est encore en train de décorer sa map. Oh my god, I completely forgot. I was in such a state of zen. Where were we? Oh yes, you were going to meet up with your brother John. Ok, je dois aller voir mon... Euh, merde, <laughs> je regarde le micro. Je dois aller voir euh, mon frère Jack. After escaping the terrifying ghost tale, you finally see your brother's ranch. You're going to the ranch to show your brother the mystical treasure at the windmill. Wait, where is the windmill. Oh wait, I haven't built it yet. <laughs> Give me one second. Ça n'a aucun sens cette map. Merde, on est on est Ah ouais, le temps qu'ils la construisent. Allez, construis le moulin. Ah enfin le moulin. Yes. Yes, on peut y aller. Il y avait rien derrière, on est d'accord Oui, il y a rien, on peut pas y aller. Ok. Oh yeah, right, you can go through now. Vous pouvez passer à travers maintenant. Ok. Alors, oh, c'est lui Jack. Salut Jack. Salut frérot. Collecte-moi 10 pièces de blé. Après, je vais te donner la machine pour channel the power of the musical euh, treasure. Ça, je sais pas channel ce que ça veut dire. De toute façon, la dernière fois, j'avais oublié de vous mettre les sous-titres en anglais, enfin en français. Là, cette fois-ci, je vais vous les mettre en entier les sous-titres en français. Ils vont pas arriver dès le début, évidemment, mais euh, euh, je vais les faire en une semaine à peu près. Je vais essayer de m'y mettre régulièrement. Par exemple, dès que je fais des trajets en train ou quoi que ce soit, je pourrais euh, faire une partie des sous-titres. Oh du coup, il faut aller prendre du blé. Est-ce qu'on peut sauter Ah, on peut pas casser le... C'est une blague c'est une blague. On ne peut pas casser. Je suis de retour. C'est qui Zeus déjà <laughs> Oh Zeus. <laughs> I almost forgot. Should we start from the top of the script <laughs> Look, we sort of uh, cut the whole Grease thing. Il a oublié une partie de la map. I mean, you're not really in the map anymore. Excuse passe You can still be the map Oh, you <laughs> Je vais pas parler trop longtemps de chaque discours parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop Ok, alors est-ce qu'on peut aller prendre du... Oh Ah oui Jack Jack T'es mort Non, ok, je vais pas te tuer. Merde D'accord, ok Start <laughs> Ça n'a aucun sens Je vais collecter du blé et deux secondes plus tard je... <laughs> <laughs> je, affronté un boss. J'ai rien pour l'affronter. Let's do this, no no no, let's make it hard. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. <laughs> On le voit monter là-haut, c'est... Oh mon dieu, oh. <laughs> c'est abusé. Ah, ah Oh mais j'ai pas d'armes pour l'affronter Comment je... Release the silverfish. Il faut que je trouve un silverfish. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que les perroquets font ici Non Casse-toi Ah, je me suis trompé de essayez <laughs> Essayons à nouveau, ok Qu'est-ce qui... Ah Oh Oh mais c'est... Ah d'accord Ah oui Je pensais que ça allait être mes potes, mais en fait... Non, non, mais non Non, je, je suis contre... Désolé <laughs> Non S'il vous plaît Laissez-moi survivre Non Non Laissez-moi... Oh, ils sont trop rapides ils sont trop rapides. Ah Vous les avez boostés Non Oh, attendez, mais on n'a pas le... On a peut-être des armures, là. On n'a pas d'épée On n'a vraiment pas d'épée, par contre. Oh, si Oh, yes Ok, on a un arc ensuite. Ensuite, euh, bon, on va ranger déjà ça, ça nous sert à rien pour le moment. Des flèches. Et on peut... Oh oui Oh, c'est à l'infini Oh, bouclier Yes Et puis là, bon, euh, livre, je sais pas à quoi ça nous sert. Peut-être enchanter ça. Est-ce qu'on peut enchanter un truc Oui, on a 30 niveaux. Allez, bah on va s'enchanter tranquillement. Alors, if you can pass one, two... Mais attends, gars, j'ai pas encore tué le boss, tu, tu vas te calmer. Merde, c'est pas... Smite, c'est de la merde, c'est de la merde Smite. Illusionneur. Est-ce que on peut mettre Sharp On ne peut pas mettre Sharp... Ah mais oui, je sais pourquoi. C'est bien mieux comme ça. Comme ça, je mets Sharpness. Et euh, bah, est-ce que je peux mettre d'autres livres enchantés Ouais, on va essayer d'enchanter euh, d'autres livres. Et puis, je vous retrouverai dès que j'aurai un meilleur stuff. Ok, c'est parti du coup. Là, on a ce stuff là, protection 1, sauf euh, le casque que je peux pas enchanter. J'ai une épée Sharpness 2, un Power 2. J'ai pas pu fusionner avec un autre Power 2. Mais ça devrait suffire, je pense. Donc, on va retourner dans le boss battle. Allez, c'est parti. Alors, ici, il nous faut nos Silverfish. S'ils veulent bien spawn parce que <laughs> j'ai pas l'impression. Final round. <laughs> Les gars, attendez, j'ai même pas fait le premier. <laughs> Wait, I don't know what the final round is. Click on what final round boss you want. Euh, alors, Wither Skeleton. non, non, si, te... non, je voulais pas en fait. non, mais stop. Non, mais il y a le cooldown. Mais... oh putain, ok, c'est bon, on peut respawn. Il est abusé. Il est abus... il est beaucoup trop rapide. Beaucoup trop rapide, je lui mets un seul que... <laughs> Est-ce que je vais le terminer un jour au moins Allez, un deuxième... Oh, voilà, deux coups. Est-ce qu'il régène J'espère pas, parce que... Oh Yes Yes Vas-y Eh, eh qu'est-ce qui se passe là Attendez, ah, ok. Wow, you did it Now, all that's left to do is shoot the Zooless Creeper. Donc, allez, faux. Oh T'es sûr qu'on peut le shooter D'où est-ce qu'on peut le shooter Mais... Mais... <laughs> C'est fermé Comment ils veulent que je tire dessus Comment je peux le shoot parce que je vois pas de moyen de le shoot. Je, suis désolé, mais ah, peut-être là. Si on vise ici, ouais, bof. <laughs> ça fonctionne pas. Bah, du coup, est-ce qu'on doit aller shoot Est-ce que franchement, on peut vraiment le shoot Il faut trouver où il est. J'essaie de voir dans les coins, partout, s'il n'y a pas des ouvertures. Ça se trouve, vous l'avez déjà trouvé, du coup, vous allez me prendre pour un con, vous allez dire, mais là là C'est bon, calmez-vous, ok, calmez-vous. Je ne suis pas vous, je ne suis pas après le mental donc je n'ai pas vu encore la solution, ok Merci. Alors, où est-ce que ça peut être Il y aurait pas un escalier secret par hasard Il y a peut-être des escaliers secrets, ils sont là, ils te font des trolls. Il n'y a pas moyen de mourir pour revenir à l'ancienne map. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour sortir de cette map Oh Il y a peut-être une soluce. Si on fait spawn tous les, tous les boss, ça fait quoi À votre avis, qu'est-ce que ça va faire Vas-y, je vais tous les tuer un par un. Hop, le premier... Enfin, le deuxième. C'est... Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît, me vise pas S'il te euh, c'est bon, il a plus son rayon sur moi. Ok, donc le premier, c'est lui. C'est le Squirrel. Oh, c'est bon. Second boss, enfin le troisième, le Pig. Oh putain, il est rapide. Il est rapide Mais... Ce qui... <laughs> c'est pas un mob qui nous... C'est un mob qui nous attaque What Je peux pas le taper Ah, ok, c'est bon. Est-ce que ça délivre le creeper ou je sais pas, un truc du genre Ça n'a pas l'air. D'accord. va bah... Je vais rester là longtemps. Six and a Solution Untitled. Ok, donc nous voilà ici. Je vais aller voir cette vidéo-là qui m'a l'air complète. 37 minutes. J'espère que je vais trouver la solution. Je pense que je vais la trouver. Donc, euh, je vais voir l'élément précis avec le boss. Comme ça, je vais pouvoir le régler. C'est à peu près <laughs> ce que j'ai vu. <laughs> Regardez-moi ça. En fait, j'ai loupé trois boss pendant que je me stuffais tout à l'heure. <laughs> C'est pour ça qu'il y a un problème là. C'est que... <laughs> c'est que du coup, il y a trois boss que j'ai pas eu, la map, <laughs> il y a un bug. Je dois tout me retaper jusqu'au boss pour pouvoir faire les autres boss. Bon bah écoutez, c'est parti On va se retrouver <laughs> pour les autres boss du coup. Faites ce qu'il y avait dans le chat pendant que je me stuffais, <laughs> c'était les rounds Bon, cette fois-ci j'ai mis aucune, vraiment aucune protection. Par contre j'ai du Sharpness 3 et Power 3 pour l'arc. Donc là, on va faire des bons dégâts. Et puis de toute façon, vu qu'on meurt, on respawn, bah c'est nickel, voilà. Alors, ce boss là, bon, on peut pas l'attaquer là déjà. On attend un peu et on va voir le Silverfish. J'avais pas remarqué qu'il était transparent. <laughs> Tout à l'heure, je le voyais pas transparent, c'est bizarre. Allez, ok, Silverfish, je vous attends. Bon, au début, il va se tromper, euh, <laughs> mais à part ça... Ramène-moi les perroquets Coucou, est-ce que je peux les... Oui, je peux les tuer. Ça fait quoi si je les tue tous Hop, j'ai pas le temps en vrai de tous les tuer je crois. Ah oui, ça aurait été drôle, ils mettent un truc euh, genre dès qu'on tue tous les perroquets. Allez hop, oh c'est du one shot ça. Par contre, ah je suis pas doué. Euh merde, qu'est-ce que je fous Non, je voulais attaquer à l'arc. Non mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Putain, je suis pas doué du tout. On va recommencer ici. Donc, un mignon. Voilà. Ok. Est-ce que toi, je vais te viser et te tuer Oui. Nickel. Quel est le prochain boss Parce que je crois qu'il n'y a plus de Silverfish, là. On est d'accord. You're good, but let's see if you can pass round 2. Allez, go to le... To le... <laughs> go au round 2. Faut faire attention aux nuages qui vont apparaître. Je sais pas s'ils bougent, d'ailleurs. Ah What C'est tout j'avais rien. Le gars, <laughs> ils sont juste fait faire des desmo que j'étais pas. Ils m'ont dit, ceci est un boss. <laughs> Allez hop, toi t'es rapide à tuer. Je vois rien. Je vais aller voir là-bas pour aller tuer ce gars-là. Ouf, on va aller le tuer là. Voilà, oh là j'ai plus l'effet. Hop, ça tombe bien, parfait. Toi, tu saoules. Merde, putain. C'est lui le vrai. Ah bon, <laughs> ça a été hyper rapide. vous voyez, je vous ai dit, l'épée c'est hyper efficace. Shortness 3, c'est... C'est le Final Round. On va tous mourir Wither Skeleton, coucou toi. Oui, c'est vrai, j'ai pas une protection de ouf. Voilà, ok. Dès que je le touche, moi, je lui fais trop mal. Hop, voilà. Parce que là, <laughs> il peut pas tourner tout autour de moi. mais hop Oui, bah le creeper avait disparu, en fait, tout à l'heure. On le voyait plus. Alors que là, on le voit toujours. Yes. Coucou, toi. Je peux... Je peux... Ah Non <laughs> C'est quoi c'est cool. Non Ce mec, le truc, il est en train d'exploser, puis là, non. <laughs> Wait, what do we do now? Well, I guess I should teleport you to a generic room and say thanks for playing. Ah, donc c'est la fin. Blowing tri donc je mets le lien tout de suite à l'écran de sa chaîne, avec bon peut-être le lien Twitter aussi, et, euh, et puis je, les mets euh, dans la description aussi. N'hésitez pas à aller les voir pour le soutenir, ce gars qui a fait cette map, même si cette map n'est pas finie en vrai. C'est une map quand même de qualité. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sur ce, c'était Dargo. Tchuss